在这个礼拜一呢，是我们的初三，当天逢到的是刺口宴队，因此老师提醒在座的朋友们，千万在周三睡饱饱之余，我们在当天是尽量不要跟人拜年哦。另外，在礼拜二的部分，也就是我们的初四，当天呢是雾探病的日子，所以呢，老师也会建议大家呢，千万尽量减少到医院，如果有需要到诊所。 医疗的地方，请务必要戴上口罩，保护好自己。而且呢，在当天我们也可以做一个除秽开运的方式，就是呢，把手跟脚的指甲给剪了，那也可以为自己呢招来好运气哦。另外，在礼拜三的部分，我们会逢到的是初五，一般民俗上我们会在初五的时候开工大吉，但是在今年，老师要跟你讲，千万不要在初五。 开工，因为当天呢逢到的是月破大号，如果选择在当天开工的话，很容易呢会让你的业绩呢稍微的受到一些影响，包括呢人事的流动也会比较多。再来就是我们看一下，礼拜四逢到的是我们的初六，当天呢是非常适合开市纳财的一天，在当天如果选择开工的话。 原则上是符合了六合财禄吉星入宫，福气收心的兆佛，可以悠然自得，是一个发财致富的好日子哦。再来礼拜五的部分，我们逢到的是初七，当天逢到的是人日瑞彩，这一天呢，我们的午时，也就是上十一点的时候到一点的时候这个区间呢，老师建议大家呢。 可以前往到家里附近的福德正神庙，也就是土地公庙去拜拜，求福德、添贵人运，会是不错的哦。再来就是我们的礼拜六了，在当天呢是我们的初八，同时也逢到了乌兔太阴及时，落到了未时，也就是下午的一点到三点，在这一天，老师建议大家可以将午餐。 用膳的时间延后，而且呢，在一点到三点的这个时间呢，吃方便素来为自己开运。当天尽可能不要吃牛肉相关的食品，会是比较好的。另外，在礼拜天的部分，我们逢到的是另一个适合开工的日子，当天呢也是属于开市纳财的日子，但是当天有逢到了天贼日，因此。 使用这一天开工的朋友，虽然你逢到了月月德还有天德这两个大吉星来助，是可以让我们的业绩长红的。但是呢，这个财呢，可能也会伴的一些小争执，也就是会有一些小纠纷哦，或者是说它是需要比较长的时间才能够入袋。所以老师会建议，如果在当天开市，尤其是做业务的朋友们。 我们的求财金或是发财金，务必在当天先不要化掉，把它放在我们的这个保险柜或者是财位，等到天官赐福，也就是我们的元宵节当天再化掉，才会能够避开天贼星的影响哦。所以，如果你有想要知道更详尽的，更还有其他的适合开工的日子，还有哪些生肖要注意什么？ 不宜拜哪些方位，请你们务必看老师的另外一篇《开工迎财神篇》的影片哦。再来，让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名是我们属猴子的朋友，第二名是属鸡的朋友，而第一名是属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜你们的运势非常的旺，收钱呢。 不手软，甚至呢，如果去刮张彩券呢，都很容易有五十趴的几率呢，你是能够中小奖的。所以老师也会建议在这几个生肖的朋友在年过年期间呢，可以小赌怡情哦，然后顺便做一点小公益哦。再来，让我们来看一下个别生肖的运势在当周的状况，又要注意些什么呢？ 首先，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，在这个礼拜切记要以退为进，做事跟行事风格尽可能的保守，这样子才比较不会惹事端上升。要注意的天数分别是星期二以及星期六。下一个生肖是属牛的朋友，在当周需要多多的担当，很多的的时候会有人要麻烦你，或者是。 请你呢帮忙带刀或是代为处理，因此你会觉得怎么都是我，怎么又是我，怎么偏偏还是我？这时候呢，我们呢不妨呢还是多担待一点，因为这个都是为你年后呢铺路的哦。那属牛的朋友在这一个礼拜呢要留意的天数分别是星期三以及星期五。 下一个生肖是我们属老虎的朋友当周呢，偏财运是蛮旺的，因此老师建议，不妨呢可以看一看有没有适合的投呃短期投标物呢，可以去投，那或者是说我们可以去少买一些公益财捐类的哈，来让自己呢参与多添一点这个年的气氛。那属老虎的朋友在当周要留意的天数是星期四。 下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这个礼拜你会觉得自己的实力是被埋没了，可能你会觉得收到的这个奖金呢没有得到的认同，或者是你提出的方案呢在第一季呢被打枪了，没有关系，我们再接再厉就好了，这个都是暂时的，好吗？那属兔子的朋友在这个礼拜留意天数是星期五。 下一个生肖是我们属龙的朋友，在这个礼拜，老师建议你要借力使力。那这借力使力是当别人呢刚好有要，比如说要干什么，那我们再搭个顺风车这样子，不要呢自己去当这个出头的，这样子对你会是比较好的。那属龙的朋友在这个礼拜要留意的天数有两天，分别是星期一以及星期六哦。下一个生肖是属蛇的朋友。 属蛇的朋友，在这个礼拜呢，会有这个压力比较多。但是老师建议你要压力求进，也就是你发现自己有不足的地方有多少，我们就往那个方向再去努力跟补强。这对你呢，在下半年的这个发展呢，会有很大的一个帮助的，尤其是在学习相关的部分。所以请务必呢，检视一下自己有哪些不足的地方，去报名。 恶补一下，或是加强一些专业项目，对你会是很好的哦。属蛇的朋友在当周要留意的天数是星期四以及星期天。下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友在当周呢，真的是一马当先，运势非常的强旺。虽然你呢逢到了太岁，也是必须要点这个元辰灯的，但是因为呢你这个冲呢。 是让你的事业呢有很大的一个动静，只要你是勤奋的动，那这个呢是可以让你一马当先抢到好的商机跟机会的。所以属马的朋友，请务必要好好把握了。那你们这一周呢，并没有特别需要留意的天数哦。下一个生肖是属羊的朋友，在当中呢是属于贵人环抱的一个状况，周边会有很多的人来，不管是跟你拜年啊、示好啊，或者是跟你。 就是搜 l 的时候互动，你会发现可以从他们当中获取一些新知，那这些都对你未来或者是现阶段会是有不少的帮助的，可以让你在判断上或是在市场上面的一个呃透析度都可以增加。所以属羊的朋友，这个礼拜就多出去走动走动喽。再来要注意的天数是礼拜一跟星期天。 下一个生肖是属猴子的朋友，在这个礼拜呢，是属于运势高升的一周，原则上是心想事成，想要做什么都基本上可以相当的圆满。那老师建议呢，在这个礼拜你可以多去做一些长期规划的计划跟想法构思，对你会是不错的。这个礼拜属猴子的朋友没有特别需要留意的天数。 下一个生肖是我们属鸡的朋友，这个礼拜是属于一鸣惊人的状态，不管是在进度、业绩，或者是你的想法，都能够让人家非常的觉得有展望，会愿意跟随着你，所以非常大力，尤其是主管或者是这个老板阶级、管理阶层的朋友们，属鸡的朋友在这个礼拜也没有需要留意的天数哦，唯一要注意的是肠胃相关的问题。 再来，下一个生肖是我们属狗的朋友，在这个礼拜是属于更上一层的一个状况。这可以是针对金钱上面、感情上面，或者是我们的精神上面，你都会觉得自己有所一个提升跟领悟，或者是顿悟。对你来讲是属于比较能够让自己心情呢豁然开朗的一周。所以属狗的朋友，这个礼拜也非常适合多去。 书店坐坐晃晃逛逛看看哦。属狗的朋友在当周要留意的天数是星期二。最后一个生肖是我们属猪的朋友，在这个礼拜，老师建议你少说少错，因为呢，多说呢就可能会让人家心感不悦，或觉得你怎么这么白目，什么时候了，你怎么讲这种话？所以少去做一些评论，对你会是比较好的，甚至也比较不会最后落成这个谣言是。 由你而起的，所以这个礼拜属猪的朋友，如果很想说话的时候，吃点东西把你的嘴给填住，那就比较不会祸从口出喽。这个礼拜属猪的朋友要留意的天数是星期一以及星期三。再让我们来看一下，在当周的感情胜利主又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属老虎的朋友。 第二名是属羊的朋友，而第一名是我们属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。原则上，老师建议你们在这个礼拜，因为也是正在放假的期间，可以的话就多去踏青，多去联谊，多去认识人，可能在周遭你就会找到一个可以跟你值得谈心，接着有机会可以谈情的对象哦。好，以上是我们这一周的。 生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞。如果你还不确定哪一天适合开工，请记得往前看老师稍早的影片《开工迎财神篇》，才能够让自己在开工当天为自己迎接一整年的好运气哦。还没有报名法会的朋友，或者是不知道该点什么样的灯种的朋友，也欢迎参考其他的影片。 让老师告诉你该怎么点灯，让自己旺一整年。我是金玲老师，感谢您的收看。需要的朋友务必在下方赶紧留言报名哦。我们下周见，拜拜。